नमस्कार मी अनुश्री करंदीकर टॉक टाईम या कार्यक्रमामध्ये तुमचं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत टॉक टाईममध्ये आजचा जो आपला विषय तो अत्यंत वेगळा आणि महत्वाचा विषय तो म्हणजे फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट्स कायमस्वरूपी फिक्स दातांसाठी आधुनिक उपचार पद्धती आणि या अनुषंगाने मार्गदर्शन करण्याकरता आपल्या सोबत आता आहेत डॉक्टर मयूर खैरनार डॉक्टर तुमचं कार्यक्रमात मनापासून स्वागत नमस्कार तर प्रेक्षक हो, विषय वेगळा आहे आणि तो आपल्याला नक्कीच समजून घ्यायचा आहे आणि त्याकरताच आपल्याकडे डॉक्टर आलेले आहेत आपण त्यांच्याकडनं हा विषय संपूर्णपणे समजून घेऊया परंतु त्याआधी आपण त्यांचीही थोडक्यात ओळख करून घेणार आहोत आपल्या सोबत आहे तर डॉक्टर मयूर खैरनाथ हे स्वतः मुंबईमध्ये अंधेरी वेस्ट येथे स्थित असून चार बंगला येथे असलेल्या प्रिसिजम डेंटल वर्ल्ड या क्लिनिकचे ते स्वतः ओनर आहेत गेल्या अकरा वर्षांपासून ते दंतचिकित्सक तज्ज्ञ म्हणून कार्यरत आहेत डॉक्टर मयूर खैरनाथ हे नामांकित पेरिडोंटिस्ट अर्थात हिरड्यांचे आणि इम्प्लांटोलॉजिस्ट म्हणजेच दंतरोपण स्पेशलिस्ट आहेत आतापर्यंत त्यांनी व त्यांच्या टीमने लाखांहून अधिक जास्त व्यक्तींना डेंटल इम्प्लांट्सद्वारे कायमस्वरूपी फिक्स दात देऊन त्यांचा आत्मविश्वास वाढवलेला आहे ज्या व्यक्तींच्या तोंडात एकही दात नसेल किंवा त्यांचे उर्वरित सगळेच दात जर का खराब झालेले असतील तर ते काढा घालायची कवळी न बसवता फुल माउथ फिक्स इम्प्लांट बसून त्यावर संपूर्ण फिक्स दात बसवणं ही त्यांची खास अशी स्पेशालिटी आहे त्याचबरोबर यामुळे त्यांच्या पेशंट्सना फक्त खाण्यापिण्याचं नाही तर सुंदर दिसणं असेल हसणं आणि जगण्याची एक नवीन उमेद देखील मिळालेली आहे तसेच ही प्रोसिजर अवघ्या तीन ते पाच दिवसाची असल्यानं अवघ्या पाच दिवसातच पेशंट खायला देखील सुरुवात करू शकतात डॉक्टर मयूर यांनी त्यांचं हे उच्च शिक्षण जे आहे ते America Germany Italy Spain Israel या ठिकाणी घेतलेलं असून त्यांनी आता हे आधुनिक पद्धतीचं ट्रेनिंग भारतात तसंच विदेशात जाऊन देखील जवळजवळ दोन हजारपेक्षा जास्त डॉक्टरांना दिलेलं देखील आहे तर प्रेक्षकांचा विषय पुन्हा एकदा समजून घ्यायचा जो विषय आहे तो म्हणजे फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट्स अर्थातच कायमस्वरूपी फिक्स दातांसाठी ही आधुनिक उपचार पद्धती आहे नेमकी ही उपचार पद्धती कशा पद्धतीने आहे काय नेमकं आहे यामध्ये हे आपण समजून घेऊया आपण हे डॉक्टरांकडे जाऊया आणि आजच्या विषयाला सुरुवात करूया डॉक्टर आपण जसं म्हणतो आहात की ही एक आधुनिक उपचार पद्धती आहे आणि यामुळे लोकांच्या आयुष्यात अनेक प्रकारचे बदल घडलेले आहेत जसं आता आपण म्हणालो की फक्त खाणं हे महत्वाचं नाही सुंदर दिसणं कॅरी करणं या सगळ्या गोष्टी आज खूप महत्वाच्या झालेल्या आहेत त्यामुळे त्या अनुषंगाने आपल्याला हे असे त्यांच्या आयुष्यात बदल घडवता येतात यामागे तुमचा एम काय होतं किंवा हे करण्याकरता तुम्ही हे सगळं करताय का काय सांगा सुरुवातीला आता तुम्ही मागच्या दहा ते पंधरा वर्षाचा जर रिसर्च डेटा बघितला तर दातांचे जे विकार आहे दातांची जी समस्या आहे ती प्रमाणात वाढली आहे तर आपल्या देशातच नव्हे तर परदेशात देखील हा प्रॉब्लेम झाला तर सुरुवातीचा सगळ्यात मेन म्हणजे कसं दाताचा प्रॉब्लेम चालू होतो तर एक त्याच्यातला एक प्रकार म्हणजे दाताला कीड लागला तर बेसिक गोष्ट असते दाताला कीड लागतात काही जर व्यवस्थितपणे त्याच्यावरती उपचार केला नाही गेला वेळोवेळी तर ती वाढते दात कम्फर्ट होतो तो तुटून जातो अशाच प्रकारे दुसरा जो आजार असतो तो आहे हिरड्यांचा आजार हिरड्यांच्या आजारामध्ये काय होतं सुरुवातीला रक्त येतं हिरड्यांमधून आपण लक्ष नाही देत आणि मग हळूहळू तो वाढतो आणि मग शेवटी दात आपले हलतात आणि पडून जातात तर असे कित्येक लोक आहेत जे डेंटल नेग्लिजन्स म्हणजे व्यवस्थित लक्ष न दिल्यामुळे सिव्हिअर स्टेजेसला डेंटलचे प्रॉब्लेम्स गेले आणि ते आज कमीत कमी वयामध्ये देखील आणि ऑफकोर्स वृद्ध वयात देखील त्यांचे दात बऱ्यापैकी लूज झाले आणि पडले तर बने बरेच जण आहेत जे बिना दाताचे आता राहिलेले आहेत तर अशा व्यक्तींमध्ये त्यांचा समोरचे दात नसले तुम्हाला माहिती आहे समोरचे दात नसले तर आपण व्यवस्थित हसू नाही शकत आपला कॉन्फिडन्स लूज झालेला असतो तर समोरचे दात नसते तर व्यवस्थित तो तो एक प्रॉब्लेम असतो मागचे दात नसेल तर व्यवस्थित खाऊ नाही शकत तर अशक्तपणा पचनशक्ती याच्यावरती सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम होतो तर अशा व्यक्तींचा कॉन्फिडन्स टोटली लूज झाला असतो तर अशा व्यक्तींना एक नवीन उमेद म्हणून परत एक नवीन म्हणजे देवाने आपल्याला दोनच दात दात देऊ शकतात पण आता सायन्सच्या टेक्नॉलॉजीमुळे आपण परत त्यांना फिक्स दात देऊ शकतो तर फिक्स दात देण्यासाठी आपल्या जबड्याच्या हाडाचा वापर करून डेंटल इम्प्लांट एक नवीन आधुनिक पद्धती त्याच्याद्वारे त्यांना फिक्स दात देण्याची एक संधी भेटू शकते तर आमचा हा मिशन आहे ज्याच्या मिशनचं नाव आहे ऑल टीथ फॉर ऑल तर या मिशनद्वारे आम्ही जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचू शकतो आणि या मिशनद्वारे बऱ्याच लोकांच्या आयुष्यात आम्ही हा बदल घडवू शकतो की ज्याच्याने त्यांच्या व्यवस्थित जेवण आणि त्यांचा स्माईल त्यांचं कॉन्फिडन्स हे सगळं परत आणू शकतो हेच आमचा मेन हेतू आहे या मिशन मागे नक्की खूप छान मिशन आहे तुमचं ऑल टीथ फॉर ऑल मला वाटतं आणि खूप छान प्रकारे चाललेलं आहे आजपर्यंत अनेक पेशंट तुमच्याकडे येऊन त्यांची एक नवीन उमेद जागृत झालेली तुम्ही केलेलीच आहे परंतु तुम्ही डेंटल इम्प्लांटचा मगासपासून उल्लेख करताय थोडंसं प्रेक्षकांना समजेल अशा सोप्या भाषेत सांगाल डेंटल इम्प्लांट म्हणजे नेमकं तर डेंटल इम्प्लांट अर्थात डेंटल इम्प्लांट म्हणजे एक टायटेनियम धातूने बनलेला मेडिकल स्क्रू असतो तर स्क्रू म्हणजे काय तो बेसिकली डेंटल इम्प्लांट्स तो आपल्या जबड्याच्या हाडामध्ये इन्स्टॉल केला जातो म्हणजे रोपण केलं जातं त्याचं अर्थात आणि काही दिवसानंतर त्याच्यावरती दात दिले जातात हा तर आपण आपले दात बघतो आपण हसताना वगैरे तर आपले जे दात दिसतात ते फक्त त्याला वरचा पार्ट असतो तर खऱ्या दातांचे दोन पार्ट असतात एक असतं क्राऊन म्हणजे आपल्याला जे दिसतात ते आणि जे हाडांमध्ये रुपलेले असतात त्याला रूट्स म्हणतात किंवा आपण मराठीत बोलायला गेलो तर त्याला मुळं म्हणतात तर युजली काय असतात डेंटल इम्प्लांट हे मुळाचं प्रतिकृती आहे हो. तर डेंटल इम्प्लांट हे आपण म्हणू शकतो आर्टिफिशियल रूट आहे ते आपल्या हाडांमध्ये रोपण केलं जातं ते व्यवस्थित हिल झाल्यानंतर त्याच्यावरती दात येतात तर ते दात आणि रूट आणि त्याच्यावरती येणारा क्राउन असे दोन प्रकारे ह्याला डेंटल इम्प्लांट त्याचा मेजर बेनिफिट काय तर आता कदाचित वयाच्या विसाव्या वर्षी पंचवीस अशी काही लोकांचे एकेका दात जातात तर काय होतं कमी वयात ते एक दात गेला तर आजूबाजूच्या दातांचा सपोर्ट घेऊन आधी आजूबाजूचा सपोर्ट घेऊन त्या दाताला ट्रिम करून किंवा घासून हो, हो, हो. त्याच्यावरती ब्रिज केला जातो तर ब्रिज केल्यामुळे काय होतं की चांगल्या दातांना निरोगी दातांना घासलं जायचं तर आज डेंटल इम्प्लांटचा फायदा हा असतो की आपलं जे हाड आहे तर बाजूच्या दातांचा सपोर्ट न घेता हाडाचा सपोर्ट घेऊ शकतो आपण आणि चांगले बाजूच्या निरोगी ते निरोगीच राहते तर हा सगळ्यात मेजर ऍडव्हान्टेज आहे हे झाले एका दात मिसिंग असेल तर पण जर बरेच दात काही लोकांचे नसतात बरेच लोक असतात ज्यांचे बरेच दात नसतात तर त्या लोकांना काहीच काढणारे घालणारे कवळी घालण्याशिवाय काय दुसरा ऑप्शन नसतो तर डेंटल इम्प्लांटद्वारे त्यांना हाडाचा सपोर्ट घेऊन त्यांना अक्षरशः फिक्स दात लवकरात लवकर देऊ शकतो आपण तर हा सगळ्यात मोठा ऍडव्हान्टेज आहे डेंटल इम्प्लांटचा कारण डब्ल्यूएचओ प्रमाणे आज एखाद्याला दात नसेल तर तो ओरली हँडिकॅप कन्सिडर केला जातो हो. या तर आपण या या मिशनद्वारे आम्ही या हँडिकॅप जो आहे ओरली हँडिकॅप त्या व्यक्तीला आम्ही पूर्ण संपूर्णपणे नॉर्मल आणणार याची आमची मेन सगळ्यात मोठा हेतू आहे तर हा डेंटल इम्प्लांटद्वारे हे सगळं पॉसिबल आहे आज बरं बरं मला खूप छान पद्धतीने तुम्ही समजावून सांगता प्रेक्षकांना एक्झॅक्टली कळलं असेल की डेंटल इम्प्लांट म्हणजे काय कारण हे शब्द माहिती असतात नुसते कानावर येतात पण एक्झॅक्टली काय करतो आपण हे डेंटिस्टकडे गेल्याशिवाय कळत नाही आणि जर तुम्ही मगाशी म्हणालात की दातांच्या बाबतीत लोक सगळ्यात शेवटी मला वाटतं विचार करतात की आता डॉक्टरकडे जायला पाहिजे हे ऍक्च्युली खरं चांगलं नाहीये परंतु आज आपण तेच मला वाटतं आपल्या मिशनद्वारे पण सांगू शकतो लोकांना पुढे जाऊन मला तुम्हाला विचारायचं आहे की आपण आता ज्या नवीन नवीन आधुनिक उपचार पद्धती म्हणतोय त्याच्यामध्ये इमिजिएट लोडिंग टेक्निक ती नेमकी काय आहे आणि मग बाकीच्या टेक्निक आणि आधुनिक टेक्निकमध्ये नेमका फरक जो आहे तो काय असू शकतो अच्छा इमिडिएट लोडिंग आता अर्थात दोन टेक्निकने इम्प्लांट वरती दाद दिले जातात पहिली टेक्निक म्हणजे इमिडिएट लोडिंग टेक्निक दुसरी टेक्निक जी कॉमनली वापरली जाते ती आहे डिलेड लोडिंग टेक्निक तर डिलेड लोडिंगसाठी खूप स्किल्स नाही लागत पण इमिडिएट लोडिंग टेक्निकसाठी बरेच स्किल्स लागतात एखाद्या सर्जनमध्ये किंवा डेंटिस्टमध्ये तर इमिडिएट लोडिंगचा अर्थ इमिडिएट म्हणजे त्वरित दात दिले जातात म्हणजे तीन ते पाच दिवसात पेशंटला इम्प्लांट वरती दात दिले जातात डिलेड लोडिंग मध्ये त्या पेशंटला साधारण दोन ते तीन महिने कदाचित कधी कधी सहा महिने देखील थांबावं लागतं हो. हा तर आता जे इमि आता हा अंतर का टायमाचा तर सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे इमिडिएट लोडिंग आणि डिलेड लोडिंगमध्ये तर स्पेशली डिलेड लोडिंगमध्ये जे आपल्या आपल्या इम्प्लांट असतात ना तर आपल्या जबड्याचं जे हाड असतं त्या जबड्याच्या हाडाला ना कुठल्याही हाडामध्ये दोन तीन प्रकारचे हार्ड असतात तर सगळ्यात म्हणजे त्याच्यामध्ये लेअर असतात तर पहिली लेअर म्हणजे कॉर्टिकल लेअर असते मग त्याच्यानंतर ती ती लेअर खूप हार्ड हार्ड असते म्हणजे एकदम डेन्स असते सेकंड जी लेअर असते जी आतली लेअर असते तिला स्पॉन्जी बोन म्हणतात ती एकदम सॉफ्ट असते आणि त्याच्यानंतर तिसरी लेअर असते तिला परत कॉर्टिकल लेअर म्हणतात असे तीन सँडविच असतात ते सँडविच प्रत्येक बोन तर जे कन्व्हेन्शनल इम्प्लांट म्हणतो किंवा आम्ही जे डिलेड लोडिंगचे जे डिझाईन्स असतात इम्प्लांट ते इम्प्लांटचे डिझाईन असे असतात की ते फक्त कॅन्सल सॉफ्ट स्पॉन्जी बोन पर्यंत पोहोचले जातात त्यामुळे ते बोन सॉफ्ट असल्यामुळे इमिडिएटली त्यांना लोड नाही वेरॅज जे इमिडिएट लोडिंगचे जे इम्प्लांटचे डिझाईन्स असतात ते ना ते कॉर्टिकल बोन स्पॉन्जी बोन आणि शेवटचा जो अजून एक कॉर्टिकल असतो त्याला बेझल बोन देखील म्हटलं जातं तर त्या बोनमध्ये देखील एंगेज केलं जातं त्यामुळे त्या इम्प्लांटची हो. इन्सर्ट म्हणजे आतमध्ये टाकल्यानंतर खूप खूप मोठी स्टेबिलिटी भेटते चांगली स्टेबिलिटी भेटल्यामुळे आम्ही इमिडिएटली पेशंटला दाद देऊ शकतो हे इन शॉर्ट अगर समजायला गेलं तर ऑर्थोपेडिक प्रिन्सिपल वरती बेस्ड आहे तर तुम्हाला ऐकण्यात आलं असणार की हिप जॉईंट रिप्लेस केलं जातं नी जॉईंट रिप्लेस केलं जातं तर त्या सिच्युएशन मध्ये देखील इम्प्लांट प्लेस केले जातात त्यांना हिप इम्प्लांट नी इम्प्लांट असे म्हणतात तर ते देखील याच प्रिन्सिपल बेस्ड आहे ते मल्टिपल म्हणजे बऱ्याच कॉर्टिकल बोनला एंगेज केले जातात त्यामुळे ऑर्थोपेडिशियन पेशंटला सांगतो की तुम्ही तीन दिवसात चालू शकतात तशाच प्रकारे इकडे आम्ही प्रश्न सांगतो की तुम्ही तीन दिवसात खाऊ शकता अरे वा म्हणून जसं आपण म्हणतोय तसं की इमिजिएट आहे म्हणून इमिडिएट लोडिंग डेफिनेटली ही खूप नवीन टेक्निक आहे आणि त्या अनुषंगाला त्याचे फायदे काय किंवा काय अनुषंगाने चर्चा आपण डॉक्टर पुढे नेऊया प्रेक्षकांना समजून सांगूया परंतु इथे वेळ झाली की छोट्याशा ब्रेकची तुम्ही कुठे जाऊ नका पाहता बंधन बँक आपल्या पाठिंब्याने नवीन उंची व्यापते आमच्याद्वारे नम्र झाले आहेत आपण आमच्यावर ठेवा विश्वास चला या वृद्धीची कहाणी आणखी पुढे करूया बंधन बँक आपका भला सबकी भलाई बँक वाले कुठे अरे पंडित जे आले का गोडी कुठे गेली अहो सर्व वाट बघते लवकर या स्वाद तर राहील आठवणीत पापड टाइमवर ओनली राम बंधू पापड खरेदी करा चार संतोष शंभर ग्राम साबण आणि मिळवा दहा रुपयाचे पॅराशूट कोकोनट ऑइल मोफत खरेदी करा चार संतोष शंभर ग्राम साबण आणि मिळवा दहा रुपयाचे पॅराशूट कोकोनट ऑइल मोफत बघा ना काय फालतू सिमेंट लावतायत काही वर्षातच गंज आम्हाला खाऊन टाकेल आणि बिल्डिंग तसं आमच्या बिल्डिंग मध्ये तर श्री जंगरोधक सिमेंट लावत आहेत लकी आहात तू कुठचं आहे मुंबईचा आमची आई पण तिकडचीच आणखी तिकडची आहे सोड सांगत ये आपल्या भावासोबत श्री सिमेंट हे लागलं की परिणाम दिसतोच श्री गंजरोधक सिमेंट ढाल घराची वर्षानुवर्षांची चहा घ्या चहा त्या उत्साहाने जागा करणारा आश्रय टी हाऊसचा हा नाट चहा मेहनतीच्या जोरावर संदीप पवार यांनी तयार केलेला आश्रय स्पेशल चहा एकदा नक्की पिऊन पहा नंतर टॉक टाइम मध्ये तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आपण बोलतोय फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट्स अर्थात कायमस्वरूपी फिक्स दातांसाठी आधुनिक उपचार पद्धती या विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन करतात डॉक्टर मयूर खैरनार तर डॉक्टर आपण जर समजून घेतलं की ही टेक्निक सांगितली तुम्ही तर या टेक्निक विषयी मला तुम्हाला विचारायचं की बऱ्याच वेळेला आता आपण म्हणतो की बरेचसे दात नाही आहेत असे वयोवृद्ध तुमच्याकडे येत असतील परंतु काही काही यंग पेशंट्स असतात ऍक्सिडेंटमुळे काही इंजुरीमुळे दात पडलेत किंवा काही अशा प्रकारचे पण असतील तर या टेक्निकमध्ये वयोमर्यादा काही असते का या टेक्निकमध्ये वयोमर्यादा म्हणजे एखाद्या मेल्स म्हणजे पुरुषांमध्ये एकवीस वर्ष आणि स्त्रियांमध्ये अठरा वर्ष पर्यंत ग्रोथ होत असते म्हणजे वाढत वाढतं वय असतं तर वाढत्या वयामध्ये आम्ही शक्यतो डेफिनेटली इम्प्लांट रिकमेंड नाही करत पण वाढतं वय एकदा संपलं तर अठरा ते एकवीस वर्षानंतर कुठलीही व्यक्ती डेंटल इम्प्लांटसाठी एलिजिबल आहे ते घेऊ शकतात डेंटल इम्प्लांट्स आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे काय होतं की या वयामध्ये बऱ्याच जणांचा एक दात मिसिंग असतो मग तो त्याच्याकडे लक्ष नाही दिलं जात तर मग हळूहळू करून बऱ्याच दातांना प्रॉब्लेम व्हायला लागतात तर डेफिनेटली त्या वयामध्ये ते यंग यंग पेशंट देखील या वयात दात घेऊ शकतात with the help of dental implants आणि बऱ्याच वेळी काय होतं की असे कितीतरी यंग मुलं असतात ज्यांच्यामध्ये लहानपणापासून ओरिजिनली दात नसतात ते मिसिंगच हो, असतात हो, हो. तर ते खूप त्यांच्यासाठी योग्य आहे कारण वयाच्या सव्वीसव्या वर्षी देखील काही मुलं आहेत त्यांना अजिबात दात नसलेल्या लोकांना देखील ट्रीट केलेलं गेलेलं आहे फुल माउथ डेंटल इम्प्लांटद्वारे आणि जर फॉर एक्झाम्पल जसं वय वाढतं तसं तिसाव्या चाळीसव्या वर्षी बऱ्याच काही कारणामुळे आपल्याकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे अशा अशा वयात देखील काही लोकांचे दात पडतात आणि मिसिंग होऊन जातात टोटली तर त्या वयामध्ये त्यांचा कॉन्फिडन्स पूर्ण खराब झाला होता कारण ते करिअरच्या टोटली पीकला असतात तर या वयात देखील completely full mouth implant dental implant possible आहे आणि त्याच्यात काही मर्यादा नाहीये आणि जर वृद्ध वयात तर डेफिनेटली त्यांना दात नसतात तर त्या वयात खरं ऍक्च्युली त्यांना अशक्तपणा असतो हो. तर तो व्यवस्थित जेवण जेवलं गेलं पाहिजे पचन व्यवस्थित झालं पाहिजे आणि पचनसाठी आपल्याला मागच्या दाडा फार महत्वाच्या आहे आणि जे काढणाऱ्या घालणाऱ्या ज्या कवळी आहेत त्या कवळी एवढ्या इफेक्टिव्ह नसतात जिविंग करण्यासाठी जेवणासाठी तर वृद्ध वयात देखील फुल माउथ इम्प्लांट्स किंवा दातांचे जे द्वारा त्यांना फिक्स दात भेटणे हे पॉसिबल आहे याला काही प्रॉब्लेम नाही आहे वृद्ध वयात शक्यतो आम्ही त्यांची हेल्थ चेकअप सगळी व्यवस्थित करून घेतो त्यांचे हेल्थ चेकअप आणि हेल्थ फिटनेस ओके असल्यानंतर ते डेफिनेटली डेंटल इम्प्लांट्स करू शकतात नक्की म्हणजे तुम्ही म्हणता तसं की याला काही स्पेसिफिक वयोमर्यादा अशी नाहीये तुम्ही स्वतः ठरवता की कशा प्रकारे कुठल्या कुठल्या एजला करायचंय तर तुम्ही हो, करू शकता फुल माउथ सुद्धा तुम्ही करू शकता अगदी बरोबर डॉक्टर आणि पुढे जाऊन असं विचारायचं तुम्हाला आता बऱ्याच वेळा असे काही रुग्ण तुमच्याकडे येत असतील की त्यांच्या जबड्याचा हाड आहे त्याची जीत झाली आहे किंवा हाडच कमी आहे तर अशा वेळेला मग त्यांना तुम्ही कुठल्या प्रकारचे उपचार करता किंवा हे जे इम्प्लांट्स आहेत हे अशा व्यक्तींमध्ये सुद्धा करता येऊ शकतात शंभर टक्के बऱ्याच वेळ काय होतं की दात काढला आहे पण बऱ्याच वेळी दात काढला नाही तर काढला आहे तर बऱ्याच वेळा थांबल्यामुळे तर हाड तिकडचं झिजत जातं किंवा एखादी व्यक्तीने सगळे दात काढले आणि कवळी घातली तर कवळीमुळे हाड ते झिजत जातात तर अशा वेळी असे बरेच लोक येतात आणि भारतामध्ये हे फार कॉमन आहे की आपलं बोन कंडिशन कम्पेअर्ड टू आपण जर मिडल ईस्टच्या लोक किंवा युरोपियन लोकांमध्ये मागच्या कंपॅरिझन मध्ये बघितलं तर आपलं आपलं हाड ऑलरेडी खूप कमी आणि कमवत असतं तर अशा व्यक्तींमध्ये हाडांची नेहमी जीत झालेली असते तर आता मी सिंपल टर्म्स मध्ये सांगतो की आपल्या बोनचे दोन प्रकार असतात एकाला आपल्या जबड्याचा जो बोन असतात तर जिथे दात असतात त्याला अल्व्ह्युलर बोन म्हणतात आणि दातांच्या खालचं जे बोन असतं त्याला बेझल बोन म्हणतात तर दात जे अल्व्ह्युलर बोन आहे ते दातांवर निर्भर असतं दात आहे म्हणून एल्ब्युलर बोन आहे तर दात काढलं की अल्व्ह्युलर बोन झिजत जातं पण हो. ते बेझल बोनच्या लेवलला एकदा आलं की झिजणं थांबतं तर हे जे इम्प्लांट आहे याचं टार्गेट बोन बोनमध्ये इम्प्लांट टाकलं नसतं याचं टार्गेट असतं बेझल बोन पर्यंत पोहोचणं त्यामुळे कमीत कमी हाडात देखील आपल्याला व्यवस्थितपणे त्यांना दात देता येऊ शकतात आणि इमिडिएट लोडिंगद्वारे तीन ते पाच दिवसात कमीत कमी थाड असेल तरीही हे दात देऊ शकतात पण जे कन्व्हेन्शनल टेक्निक होती त्याच्यामध्ये काय असायचं की इम्प्लांटचे डिझाईन असे असायचे ते फार रुंद आणि ब्रॉड हो. असायचे तर त्यावेळी त्याच्या सिच्युएशनमध्ये bone grafting artificial bone augmentation procedure अर्थात आर्टिफिशियली बोन नेहमी नवीन बोन तयार करणं तर या सिच्युएशन अशी जी ट्रीटमेंट करतात तर त्याच्यामध्ये साधारण व्यक्तीला सहा महिने ते आठ महिने थांबावं लागतं दात घेण्यासाठी पण इमिडिएट लोडिंगच्या नवीन डिझाईन्समुळे आज बेझल बोनमध्ये इम्प्लांट एंगेज केल्यानंतर आपल्याला एवढा वेळ पण थांबायची गरज आहे आणि तीन ते पाच दिवसात त्यांना अशा पेशंटला देखील दात भेटू शकतो नक्की परंतु डॉक्टर हा महत्वाचा प्रश्न आहे सगळ्यात पुढचा मी तुम्हाला विचारते येतो की कारण डेंटिस्टकडे यायचं म्हटल्यानंतर त्यांच्या लोकांच्या मनात जी असते ती भीती असते की या कुठल्याही प्रोसिजर किती पेनफुल असतील तर काय सांगाल या टेक्निक विषयी स्पेशली काही पेनफुल असतात या टेक्निक सगळ्या डेंटल इम्प्लांट प्रोसिजर ही लोकल अनेस्थेशियामध्ये केला जातो म्हणजे जेव्हा ट्रीटमेंट केली जाते तेव्हा पूर्ण तोंडाला एनेस्थेशिया दिला जातो तो पूर्ण सून केला जातो सून केल्यानंतर व्यवस्थित इम्प्लांट इन्स्टॉल केले जातात पहिली गोष्ट दुसरी गोष्ट म्हणजे की बरेच लोक डेंटल डेंटिस्ट म्हणले की घाबरतात तर घाबरणं हा तर स्वाभाविकच आहे पण या गोष्टीसाठी म्हणजे त्यांची अँझायटी म्हणजे भीती वाटले म्हणूनच त्यांचा घाबरतात तर त्यासाठी समथिंग कॉल सिडेशन आम्ही सिडेशन म्हणतो तर सिडेशन पण देऊन आम्ही त्यांना व्यवस्थित गोळ्यांनी सिडेशन देऊ शकतो एक नायट्रस ऑक्साईड नावाचा गॅस असतो त्याच्याने सिडेशन देऊ शकतो आणि त्या सिडेशनद्वारे त्यांना व्यवस्थित शांत केलं जातं आणि त्यानुसार एनेस्थेशिया देऊन त्यांची ट्रीटमेंट केली जाते ही ट्रीटमेंट अजिबात पेनफुल नसते आणि टायमाप्रमाणे लोक पेशंटनी औषधं घ्यायला लागतात मग त्याच्यानंतर कधी काय तसा प्रॉब्लेम नाही आहे नक्की नक्की म्हणजे हे पेनफुल नसतं ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आपण मला वाटतं सांगितलेली आहे कारण <laughs> त्याच दृष्टिकोनातून लोकांना लोक घाबरतात आणि डॉक्टरांकडे जात नाहीत तर तेही आपण सांगितलेलं आहे या टेक्निकचे फायदे आणि इतर गोष्टी सुद्धा डॉक्टर आपण समजून घेऊया आणि प्रेक्षकांना सांगूया आणि चर्चा आम्ही पुढे नेणार आहोत परंतु इथे वेळ झाले एका छोट्याशा ब्रेकची तुम्ही कुठे जाऊ नका पाहता आई छप्पन मसाले का ठेवता फक्त सुरूची गोडा मसाला कोणत्याही भाजीत टाका आणि त्याची चव तर टाका सुरूची गोडा मसाला डोळे बाबा पांढरे केस हेअर कलर करायचे म्हणजे खूपच खटखट आहे बेटा खटखट म्हणजे कटखट म्हणजे हेअर कलर लावणं खूपच अवघड आहे बेटा आता खटखट नाही Godrej expert easy shampoo hair colour यात आहे आवळा आणि काय हा कोरड्या केसांवर लावा पाच मिनिटात धुवून टाका आणि मिळवा सुंदर कलर आणि shine Godrej expert easy easy easy very easy खोकल्याने हैराण केलंय बेनाड्रील डी आर घ्या पंधरा मिनिटातच प्रभाव सुरू आता बेनाड्रिल सिरपची शक्ती नवीन बेनाड्रिल खोकल्याच्या गोळीमध्ये खोकला आहे बेनाड्रिल घ्या थांबा ही सामान्य हाँ हा स्वच्छते सोबत कोमलता की देखी स्वच्छता करते संतूर संतूर वॉश यात चंदना से गुण जो वारंवार धुतल्यानंतर देखील हातांना ठेवतो कोमल प्रत्येक मध्य कोमलता संतूर वॉश रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा तुलसी नीम और बादाम तेल जैसी बारह खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निकाले रूप मंत्र आयुर्वेद आयुर्वेदिक face cream and face wash ये कोई कॉस्मेटिक नहीं आयुर्वेदिक औषधि है हाउ स्वीट कधी झालं लग्न मार्चचा महिना होता आंब्याला मोहर तुझ्या आंब्याचा मोहर तुझ्या इथं तुझ्यामुळे माझा मोहर गळून पडलाय गोळी मारशील सगळीकडे रक्त त्यापेक्षा पुरूया त्याला ब्रेकनंतर टॉप मध्ये तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आपण बोलतोय फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट्स अर्थातच कायमस्वरूपी फिक्स दातांसाठी आधुनिक उपचार पद्धती या विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन करतायत डॉक्टर मयूर खैनार डॉक्टर आपण जी टेक्निक सांगितली इमिजिएट लोडिंग टेक्निक त्याचे फायदे नेमके काय त्याविषयी काय याचे फायदे म्हणजे सगळ्यात पहिला फायदा की जेव्हा हार्ड नसतं तेव्हा इतर रेग्युलर पद्धतीने जेव्हा ट्रीटमेंट केली जाते तर त्याच्यात बोन ग्राफ्टिंग करावं लागतं तर त्याच्यामध्ये ट्रीटमेंट टाइम वाढतो तर याचा सगळ्यात मोठा फायदा म्हणजे याच्यात बिना बोन ग्राफ्टिंग देखील ट्रीटमेंट केली जाऊ शकते टेरिगॉइड इम्प्लांट्स झायगोमॅटिक इम्प्लांट्स हे जे इम्प्लांट्स आहेत ते खूप फार स्किलफुल इम्प्लांट्स आहेत आणि टिल्टेड इम्प्लांट्स या इम्प्लांट त्या टेक्निकद्वारे डेफिनेटली त्यांना बोन ग्राफ्टिंग न करता ट्रीटमेंट होऊ शकते दुसरा फायदा बघायला गेलो तर टाइम जो ट्रीटमेंट आधी दोन ते सहा महिने लागायचे आज ते तीन ते पाच दिवसात होऊ शकतात आणि तिसरा आणि महत्वाचा फायदा म्हणजे बऱ्याच यंग इंडिव्हिज्युअल असतात कामाला जातात हो. त्यांचे दात कॉम्प्रोमाइज समजा समोरचा दात काढला गेला तर ते दोन दिवस पण कामाला जाऊ नाही शकणार तर अशा व्यक्तीमध्ये इमिडिएटली दात काढून एक वीकचा जरी त्यांनी ब्रेक घेतला तरी त्या वेग एक वीक मध्ये टोटल ट्रान्सफॉर्मेशन त्यांचं होऊ शकतं तर हा सगळ्यात मोठा फायदा की जास्त वेळ न थांबता ही ट्रीटमेंट व्यवस्थित पण होऊ शकतं नक्की परंतु एक महत्वाचा प्रश्न हा असतो आपण त्यांची भीती तर घालवली आहे की ते पेनफुल नाही हे आपण सांगितलंय परंतु आता आपण हे डेंटल इम्प्लांट घातल्यानंतर सर्व्हिस साधारण किती काळापर्यंत ते देऊ शकतात त्या विषयात डेंटल इम्प्लांट मी आधीच म्हणालो की डेंटल इम्प्लांट्स हा आपल्या दातांचं प्रतीक होतं प्रतीक जर व्यवस्थितपणे ज्या प्रकारे आपल्या आपण दात त्यांची काळजी घेतो तशाच प्रकारे जर डेंटल इम्प्लांटची देखील काळजी घेतली गेली तर हा प्रॉब्लेम अजिबात होत नाही याला काही डेंटल इम्प्लांट्सला प्रॉब्लेम होत नाही दिवसातून व्यवस्थितपणे त्यांची निगा गेली गेली पाहिजे डॉक्टरांना वेळोवेळी भेटला गेलं पाहिजे वर्षातून एकदा तरी फॉलोअप घेतला ट्रीटमेंट झाल्यानंतर तर असं जर असलं तर डेफिनेटली काय प्रॉब्लेम तर सगळ्यात चांगली गुड न्यूज डेंटल इम्प्लांट बद्दल आहे की डेंटल इम्प्लांटला कीड नाही लागत <laughs> कारण दातांना कीड लागतं तर त्यामुळे डेंटल इम्प्लांटचा एक रोग आहे तो कमी झाला दुसरा जो प्रॉब्लेम प्रॉब्लेम आहे तो हिरड्यांचा हो. तर हिरड्यांचा प्रॉब्लेम होऊ शकतो पण इमिडिएट लोडिंगचे जे इम्प्लांट्स आहेत ते स्पेशली असे डिझाईन्सचे बनवलेले की त्याच्यामध्ये हिरड्यांचा प्रॉब्लेम देखील मिनिमम होईल compare to the other designs तर त्यामुळे हा प्रॉब्लेम पण नाही कमीचा आहे पण व्यवस्थित मेंटेनन्स केलं गेलं पाहिजे डॉक्टरांकडे वेळोवेळी ज्यांनी इम्प्लांट्स केलेले आहेत त्या डॉक्टरांकडे जाऊन व्यवस्थित वेळोवेळी पेशंटने दाखवायला पाहिजे बरोबर मला वाटतं खूप महत्वाचा मुद्दा तुम्ही सांगितलेला आहे कारण कीड लागत नाही म्हटल्यानंतर अजून लोकांना उत्साह येईल मला वाटतं डेंटल इम्प्लांट लावायसाठी हे आपण गृहित धरू पण पुढे आपण जसं आता उल्लेख केला की निगा किंवा काळजी ठेवायला पाहिजे तर डेंटल इम्प्लांट लावल्यानंतर मग नेमकी काय काय काळजी कशा प्रकारे बाळगायला पाहिजे काळजी म्हणायला गेलो तर आपल्याला डेंटल इम्प्लांट्स लावल्यानंतर वेळोवेळी ब्रश केला गेला पाहिजे हो. दिवसातून दोनदा सकाळी उठल्यानंतर इमिडिएटली ब्रश केला गेला पाहिजे आणि रात्री झोपताना जेवल्यानंतर व्यवस्थित ब्रश केला गेला पाहिजे ज्यावेळी आपण खाणार त्यावेळी तोंडामध्ये गुळणी केली गेली पाहिजे व्यवस्थित गागलिंग करून जे काय अन्न अडकलंय ते व्यवस्थित काढणं गेलं गेलं पाहिजे हा दुसरा आणि तिसरा म्हणजे काही पेशंट्स ज्या फुलमाऊथ पेशंट असतात त्यांना आम्ही एक्स्ट्रा ऍडिशनल केअर करायला लावतो क्लिनिंगचे त्याच्यामध्ये ओरल हायजीन मेजर्स वाढवावे लागतात तर आम्ही त्यांना ओरल इरिगेटर देतो त्या मशीन असतं ते मशीनमध्ये प्रेस केलं तर जोरात पाणी निघतं त्याच्याने व्यवस्थितपणे सगळ्या हिरड्यांचा भाग आहे तर हिरड्या आणि दातांचा जो जंक्शन असतं त्या जंक्शनवरती व्यवस्थित हिरड्या त्या पाणीने व्यवस्थित क्लीन केलं गेलं पाहिजे कारण तिकडे आपले ब्रश नाही पोहोचत तर त्यामुळे हे अशा प्रकारचे मेंटेनन्स व्यवस्थित केला तर काही प्रॉब्लेम नाहीये आणि मी सांगितल्याप्रमाणे डॉक्टरांशी चेकअप केला गेला पाहिजे तर हा प्रॉब्लेम नाहीसा जातो असं काही डेंटल इम्प्लांटच्या रिलेटेड कधी काय प्रॉब्लेम होत नाही म्हणून बरोबर आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे जसं आपण म्हणतो की त्या प्रोसिजरचं टायमिंग आपण आता कमी केलेलं आहे तीन ते पाच दिवसात हे सगळं पूर्ण होतं परंतु सगळ्यात महत्वाचा भाग जसं तुम्ही म्हणाला तसं की जेवण व्यवस्थित जेवलं गेलं पाहिजे तर त्याकरता किती वेळ लागू शकतो इमिडिएटली दात दिल्यानंतर त्याच रात्री एखादी व्यक्ती आरामात जेवू शकते चपाती सब्जी भाजी सगळं खाऊ शकते त्यांना काय बरेच लोक नॉनव्हेज खातात ते व्यवस्थित खूप केलेलं नॉन व्हेजिटेरियन फूड पण खाऊ शकतात आणि इतक्यात नव्हे तर आताच रिसेंटली काही आशामचे पेशंट आहेत त्यांचं वय असणार साधारण पन्नास किलो पन्नास वय आणि त्यांचं वजन फॉर्टी फाईव्ह केजी असणार तर त्यांचं एका वर्षाच्या ट्रीटमेंट नंतर वजन साधारण वीस किलो वाढलं त्यांनी आम्हाला इतकं <laughs> सांगितलं की आता आम्हाला जिम करावी लागते की वेट कमी कमी तर याचा फायदा आणि बेनिफिट्स हा आहे की जी व्यक्ती आधी जेवू नव्हती शकत व्यवस्थितपणे ती आता इतकी व्यवस्थितपणे जेवू शकली की त्यांचं वजन इतकं ग्रो झालं मला वाटतं खूप छान पद्धतीने तुम्ही सगळं समजावून सांगितलं जातात अगदी थोडक्यात प्रेक्षकांना काय सांगाल याविषयी प्रेक्षकांना हेच सांगेल की तुम्ही दातांची काळजी व्यवस्थित घ्या सगळ्यात पहिला की कुठलाही दात छोट्याचा छोटा आजार जरी असाल तरी त्या दाताच्या व्यवस्थित त्याच्यावरती निगा ठेवा आणि या सिच्युएशन पर्यंत येऊ नका देऊ की तुम्हाला दात काढावा लागेल पण समजा एखादी व्यक्ती तुमच्या नजरेत असेल की त्यांचे दात काढले गेले आहे तर अशा व्यक्तींना डेफिनेटली तुम्ही मदत करा आणि त्या व्यक्तींना हे आमचे जे मिशन आहे त्या मिशनबद्दल नक्की सांगा त्यामुळे त्यांची जितकी चांगली मदत करता येईल तेवढी मदत आमच्याकडून होईल हे आमच्या आम्ही सगळ्यांना प्रेक्षकांना सांगत इच्छितो नक्की नक्की मला वाटतं तुम्ही म्हणालात तसं की precaution is always better than cure पण तरी सुद्धा जर का काही करायचं असेल तर खूप चांगल्या पद्धतीने या नवीन टेक्निक्स आलेल्या आहेत त्याचा त्यांनी अवलंब केला तर त्यांना नक्कीच फायदा होईल तर या अनुषंगाने डॉक्टर इथे छान मार्गदर्शन तुम्ही आज केलं त्याबद्दल धन्यवाद या विषयाचा टॉप मध्ये आता मी इथे थांबतो